因为他不会劈腿。请用 input 造一个中文句子。南无观世音菩萨。这两颗凤梨，哪一颗比较甜？因为站久了会酸。 秀阿宝和阿美谁的胸部最平？阿宝，因为宝特平。正方形、长方形、圆形和三角形一起出去玩，正方形跟长方形还有圆形都到了，只剩三角形还没有来，请问这种现象叫什么？ 全等三角形。秃头的人最适合看什么片？鬼片，因为会让他们头皮发毛。自从家里开始用蟑螂药灭蟑螂之后，为什么蟑螂出没的更频繁了？ 家人不见，难道不会着急的到处找吗？有一个学霸考试都要带指南针，请问是为什么呢？他不知道难在哪里。哪一个政治人物最怕台风？连战。